Контрактник? Да. Когда подписали? Контракт подписал, первый контракт подписал с Министерством обороны 1 сентября, угу. а второй контракт с полком уже 6 сентября. А в Украину зашли когда? 13 сентября. Какая область? А, Донецкая, я так понял, это стык Донецкой и Луганской области, село Импольское, это 6-й полк, угу. 90-я танковая дивизия, 6-й полк, 2-я рота, 3-й взвод, 3-е отделение. А должность какая? Что? У вас должность какая была? Должность стрелок. Пехота просто, да? Пехота, да. Пехота, да. А вот э, контракт э, вы сами как бы пошли подписывать да, его? Да. А что стимулом было? Деньги? Нет, не деньги. А сколько обещали вообще денег? Деньги это уже меня, как говорится, уже потом навязывали. Как бы я не интересовался деньгами, я идейный. Я ведь шел-то ведь э, думал, здесь одни нацисты, практически фашисты, уголовники, украинцы не воюют совсем. То есть украинцы отказываются, а те, которые то есть, э, отказываются, сзади заградотряды стоят. То есть отступать украинцы не, не могут, потому что семьи в заложниках и так далее и тому подобное. На контракте сколько платили? ничего не успели получить. Но ну, сколько есть, обещали? Обещали 120 тысяч рублей. А до этого чем занимались? Теплотехникой. Э, какая зарплата в Ижевске за это? Э, 25-30 тысяч. Ну, то разница большая, 4-5 раз больше. Ну да. Ну, дело-то не в деньгах, еще раз говорю, я ехал не Идеологически, да? Да. А вот у вас э, имя... Я татарин. Вы татарин. А так. какой татарин? Э, казанский. Казанский, да? Ну, да? Ну, потому что еще есть крымские татары. Да, я знаю. Да, ну, крымские татары, они проукраинские, вы это знаете. Да. Они Украину поддерживают. А почему, да. вот ваше мнение? Да я ничего сказать не могу по этому поводу. В политику как бы не вдавался. А что, почему? Они же жили как бы при Украине. Правильно. Вот да. разница между татарами большая, да? Вот... Э... Но у нас между ними большая разница. То есть мы не поддерживаем никакие у нас связи нет с крымскими. Не, я это понимаю все, да? А вот вы говорите, политика не интересуетесь, но шли воевать с нацистами. Это же политика идти ну воевать ну, с так, нацистами. Ну так, я имею в виду по национальному вот этому а, татару, хорошо. имеется в виду вот это. Хорошо. А откуда вы эту всю информацию знаете, что здесь как нацисты? Откуда? У нас кругом э, э, э, средства средствах СМИ. Угу. Все оттуда, все оттуда, потому что по, про, про коронавирус, например, <laughs> забыли совсем, угу. то есть то, что он есть. Все, Украина, Украина, Украина, Украина, надоело смотреть. Просто поехал посмотреть. А кто такие нацисты? Не националисты, я говорю про нацистов. Те, а, которые я, не, я спрашиваю про нацистов. не, приемлют, не приемлют другие нации, Угу. Абсолютно, кроме собственной, ну то есть голубая кровь, как а, фашист. Хорошо. Э, а как украинцы не принимали другие нации? Можете объяснить? Никак не могу. На данный момент, сейчас вот я вот глядя с высоты сейчас вот того, что я видел сам, да, не видел ни националистов, ни фашистов, ни наемников, ни уголовников. В плен я попал Э, к нормальным украинским. Ну, ВСУ, у нас говорят ВСУ, у вас говорят угу. ЗСУ. Угу. Штурмовой отряд. Штурмовой отряд. Офицеры заканчивали. Бригада, бригада это было. Я не, не знаю. А как, когда? Бригада, бригада была, да, штурмовая? Штурмовая бригада, скорее всего. Угу. Вот. 13-го мы заехали, 25-го мы попали в плен. Угу. Охраняли штаб. Угу. В принципе, должны были эвакуироваться в Сватово. Угу как оказались в Харьковской области, мне до сих пор непонятно. То есть все руководство, все командование уехало, а мы попали в плен. И то над нами даже э, штурмовой отряд прикалывался. Вы, говорит, сначала в кольцо заехали, с боем получается. Из кольца выехали и обратно в кольцо заехали. И только тогда нас уже подорвали конкретно. И вот 9 человек нас попали сюда из 20. Вот будет, э, вот знаете, при нацистах был такой трибунал, Нюрнбергский процесс, да? да. Слышали, да? Э, я думаю, что по России будет Гага. Да, это идентичные две вещи. Э, вы чувствуете то, что вы виноваты в войне, как представитель РФ? Да, чувствую, да. Есть да, ваша вина? Да, конечно, есть. И всех тех, что приехали сюда? Да, конечно. То есть многие за деньги приехали, многие так, такие же, как я, дурачены приехали, то есть приехали, в принципе, защищать, по идее, Украину. -то. А получилось-то мы ее не защищали, а по идее -то, приехали, это, в принципе, драться с украинцами. Но я наемников не видел ни одного. Ни, ни, ни сначала, ни потом. А украинцев, украинских солдат, нас, мы поехали в ночь, uh мы поехали в ночь. У нас нет ни тепловизоров, ни прицелов ночного видения, абсолютно ничего тем более дроном. Я посмотрел в каждом отделении дрон, в каждом отделении, я не взвод говорю, в каждом Украинцев? Отделении, да, в каждом отделении тепловизоры, в каждом отделении рации, рации, я забыл сказать, рации, тепловизоры, прицелы ночного видения. То есть упакованы ребята -то. нормально, вооружены нормально, по-человечески. То есть как должно, должен быть военнослужащий одет, обут, а не как мы, как мясо бросили как мясо и все. Но ну, вы же добровольно пошли добровольно. на мясо. Добровольно. Вот добровольное мясо. Да, добровольное мясо. Вот вы понимаете, вот да? Да, сейчас я, я это начал понимать, что там мы, потому что отказались идти на передовую сразу и охраняли штаб. Штаб мы 25 числа упаковали, угу. собрали весь. Ну, все, что весь карп их не собрали, и отправили к Сватово. И думали, сами за ними едем в Сватово. А оказывается, приехали-то вообще не в Сватово. Далеко не в Сватово <laughs> приехали. Вот. Так что, возможно, и тут э, э, где-то нас, пытались, скорее всего, одурачили. Сказали, поедете в Сватово, а отправили, по идее, это я не знаю куда. Может, вообще не понимаю. Хотите что-то сказать командованию своему? Своему командованию я уже все сказал. Еще в Харькове еще в Харькове все сказал, все, что я думаю о своем командовании, потому что мои командиры все уехали, а мы остались. Вот и все. И пока мы вот сюда не попали, Красный Крест пока сюда не приехал, я считал, мы э, числились без вести пропавшие. То есть нас уже списали практически, и полк нас списал. И вот если бы я в Харькове не дал, э, <clears throat> не дал бы интервью, то есть как я видел это все. То есть я также сам, то же самое, что и там сказал, и сейчас вам говорю. То есть я ехал-то, по идее, бить, так сказать, спасать Украину. От украинцев, <laughs> получается. вот. И все. И только тогда меня полк признал. То есть полк признал, что да, действительно есть такой военнослужащий. А так многих мы без вести пропавшие. И Красный Крест приехал, если бы Красный Крест не приехал, мы бы до сих пор были без вести пропавшие. То есть ну, такая картинка, они нас писали просто и все. Политикой интересуетесь? Ну, постольку, поскольку. Кого поддерживаете политически в России? В России ник. За, за кого голосовали? Я голосовал, я вообще на голосование не хожу уже вот 8 лет. Ну, а до этого? А до этого я за коммунистов голосовал. А чем нравятся коммунисты? Ну, они потому что были как бы в оппозиции и в ЛДПР. Ну, это тогда они еще были в оппозиции. Это потом начали уже все в одинаково России... петь, подпевать. В России есть оппозиция? Ну, было же «Яблоко», например. Явлинский, да? Да. Но ну, это еще за царя гороха, как говорится. Ну, я, я состоял в этой партии. В «Яблоке», да? Да пока ее не запретили, пока там все это дело не разбавили. Вот их немного, даже Явлинского знаете, да, Немцова знаете? Немцова знал. Нравился Немцов? Ну, а где он сейчас, все ведь его... Погиб Петя? Погиб. Да, но он правду говорил, в принципе, он, он, вот он такой прямой был человек. Явлинский, я не знаю, как, э, поскольку, поскольку, а Немцов ведь он... А Навальный? Навальный, Навальный. Навального я вообще не видел. Немцова, ну, типа знаете, э, что такой человек есть? Есть, да. да. Для... Э, вам нравится жить в России? Мне в России нравится жить. Ну, я живу в России, как я? Где, где, где жил, там и жил. А где-то были за границей? За границей нет, не а выездной. А почему? Ну, служил, потому что когда-то срочную <laughs> службу и вот до сих пор не выездной. Ну, что это такое? В смысле, служил срочную службу не выездной? Это что? Ну, такое есть такая. в России, что ли? Ни в Турцию, ни в Египет не смог съездить никуда отдохнуть. Сидели? Нет. Точно? Точно. А что это за такая бодяга, типа, если служил, то не выездной? Ну, Вы что там... северном служил связистом, вот и все. А где служили связистом? Связистом в батальоне связи. И что, из-за этого не выездной? Да, не выездной. А финансово могли себе позволить? Мог принципе, например, в Сочи отдыхать э, намного дороже, чем, например, в Турцию путевку купить и в пятизвездочном отеле отдохнуть или в Египте, что в Сочи. Угу. В Сочи дорог, очень дор, дорогой отдых, по сути. Украинцам хотите что-то сказать? А украинцам что я могу сказать? Я, слава богу, в войне это не участвовал, слава богу. И что я могу сказать? Война это неправильная неправильная война изначально. То есть... А вам, вот вы говорите вот <laughs> какие-то философские вещи. Вот же можно сказать, дорогие украинцы, хочу извиниться. Да, я извиняюсь перед украинцами, потому что я дурак, <laughs> приехал, по, мало того, что не за деньги, а по зову, так сказать, души, а по идее был неправ абсолютно. Был неправ. Хотите этим дуримарам что-то сказать на камеру? Вот эти Скобеевы, Соловьеву, а Симоньян? Мне им нечего говорить. У меня все вопросы командования вообще вооруженными силами. Вообще, какого ляда мы сюда приехали, и для чего нас вот это все, вот это вот. Столько парней погибло, по идее, да? И кто-то за деньги приехал, кто-то что, для чего? Удобрять украинскую землю? Чтобы украинские люди закапывали наших солдат, даже не едут забирать насколько я знаю, не едут забирать. Бесплатно не едут забирать. Хоть и на, у нас в России говорят, что просят какие-то деньги за то, чтобы двухсотых забрать. По сути, это неправда. Это неправда, потому что штурмовики сказали, мы ваших парней всех похороним, как надо. Ваши все равно не забирают своих. И все. Им проще потери списать. То есть у нас же потери копеечные, так нам пишут. Нам говорят, что копеечные у нас потери. А по сути-то, если из 20 человек 9 всего в живых осталось за 5 минут боя, тут ребята живут, тут ребята есть 4 человека из полка выжили, трое из полка выжили. Просто случайно. И все. А к украинцам что, никаких у меня вот чисто, ну, ну я вот, как могу сказать, ну, дурак приехал, Извиняюсь, конечно, абсолютно. Ну, не участвовал ни в чем. Слава Богу. А что, извиниться только могу перед украинцами. Больше ничего. Не стреляли? Не стреляли? Нет, конечно. <laughs> Никто не стрелял? Нет, я имею в виду, об а кого стрелять? Ночью, еще раз говорю. Мы поехали на какую-то дранную задачу ночью, без абсолютно нам, мы стоим на посту, нам говорят, по дронам не стреляйте. По дронам не стреляйте, нас палят. Ага, а дроны, я не знаю, дроны все равно тебя видят, какая разница. Не стреляйте по джипам с минометами. Блин, не попадете, они потом нас обстреляют. Ну это чушь какая-то, что за война-то такая? По этим не стрелять, туда не стрелять, сюда не стрелять. А россиянам что-то хотите сказать? Россиянам не ехать сюда тем более мобилизированным, не подписывать контракты. Просто не подписывать контракты, сюда не ехать, смысла нет никакого. Если чисто вот, ну, не знаю, что потом без вести пропавших были, и пять лет семья ждала, когда тебе там заплатят какие-то эфемерные 12 миллионов, я не знаю. Я не знаю. Зачем это надо? Вот и все. Это не надо, это война неправильная. То есть изначально ехали смотреть одно, посмотреть наемников, смотреть уголовников. В итоге попадаешь в плен, оказывается, все нормальные люди, все по-русски разговаривают. И умирает за Украину. Оперируют. Разговаривая на русском языке, правда? Да, да. У нас раненых всех оперировали прямо в посадке. Там э, док был. Ну, у него позывной угу. док. Он оперировал у нас раненых. Прямо там осколки доставал у них из ног, из рук. То есть все раненые живые. То есть все приехали. Украинский врач? Да, конечно, украинский. ВСУшный? Да, конечно, конечно. В лесопосадке где еще? Угу. Прямо тут и оперировал. Все доставал. Все живые. Вот один здесь, а второй уже уехал домой. Молодой парень, санинструктор. Так берут на войну людей, которых даже нету служить, нету, мало того, что военного образования, у них нет вообще военной подготовки. То есть люди не служили даже срочную службу, вообще не, не насрать им кого отправлять, им вообще плевать, кого отправлять. Главное, чтобы кого-то отправить. Количество. Если одевает форму меня с моим 46 размером, третий рост, одевают на меня 52-й, ну, понятно, что меня везут не для того, чтобы я служил, а для того, <laughs> чтобы, не знаю, блядь. Удобрил украинскую землю. Да, да, что там, списали форму, списали все. Вторая армия мира? Вторая. Если не... <laughs> Это бронежилет противоосколочный, каска ментовская, без боеприпасов. Вообще жесть. За день до того, как в плен попасть, выдали по одному магазину. Вот так и служили. Кого <laughs> могли убить. Вообще КРО. Ротный, он просто постоянно жил в бомбоубежище. Вылазил только поматерить нас, да обратно залезть в свою норку. Все. Вот так 7 месяцев он воевал. Я не знаю, вот он, дай бог, живой, его найти. Взводного-то, наверное, не найдем уже, потому что он э, оказывал активное сопротивление пацаны, э, ВСУшники сказали, что вроде как его кончили. Но если они его не кончили, мы его, наверное, сами кончим. Чего он нас туда привез? Зачем? Злодного сами кончите? Конечно. А что он, где он есть-то? Да, скорее всего, его это, убили. Просто раскрыли. Но если не убили, то сами найдете ротного, э, этого злодного в России, да? Найдем. Найдем. Да как это так? Мы должны были ехать в эвакуацию. То есть в эвакуацию вместе со штабом в Сватово. А оказались в Харьковской области. Меня и украинцы-то спрашивают, как вы здесь оказались? Мы им объясняем, мы ехали в эвакуацию. Они какую эвакуацию? Вы в другую сторону ехали. Вы приехали совсем другую сторону. То есть вы наоборот ехали. Вот и все, вот прикол-то какой. Дети вообще просто, видать, бросили нас. И все. Если едешь на БМП, а в БМП внутри никого нет. Не потому, что там нет никого, а потому, что больше не, вооружением БМП никто не умеет пользоваться. Есть механик-водитель, которого выбросил из воды, сел сам за баранку, а в башне никого нет. Даже вот имеется в виду служить, э, обслуживать, имеется в виду БМП некому. То есть мы и не умеем это делать. Пустая ББХ, один водила и куча пацанов сидит на броне. Все. Один магазин, у каждого по одному магазину. Куда поехали? Хрен его знает. Одни трассера заряжены. Вообще жесть. Потому и у нас, у нас так-то, по идее, еще из 20, из 29 человек живы, это еще нормально. это, ну, это еще нормально. Это еще <laughs> нормально. Извода имеется в виду. Вторая Бэха, ладно, хоть они развернулись, уехали обратно. А мы вот все попали. Слава богу, вот кроме контузии больше ничего я не заработал. У нас два раненых, ну, не считая тех, которые погибли.